Добры дзень! Вітаю вас на прэзентацыю вынікаў даследавання беларуская нацыянальная ідэнтычнасць у 2022 годзе. Наша сённяшняя прэзентацыя арганізаваная прэс-клубам і фондам Фрыдрыха Эберта. Мяне завуць Антон Рулёў і я буду мадараваць наша сённяшняе мерапрыемства. А аўтар даследавання і наш сённяшні галоўны спікер гэта Філіп Беканаў, незалежны сацыёлог. Філіпп, добрый дзень. Прывітанне. У якасці запрошаных спікераў сёння Геннадзь Коршанаў і Леся Руднік. Яны таксама выступаюць у ролі рэцэнзентаў працы Філіпа. Геннадзі, Леся, вітаю вас. Добры дзень. І нагадваю вам, што працоўныя мовы сённяшняга мерапрыемства гэта беларуская, расійская і англійская. Таму калі ласка свае пытанні вы можаце задаваць у любой з гэтых моваў. Э, у чате альбо праз відэа мы вас задавальненнем падлучым да нашай дыскусіі. Калі вас калі, калі вам комфортна э, чуць нас па-беларуску альбо па-расійску, то калі ласка выберайце канал э, беларуская у наладках зуму. Uh, in case it's easier for you to listen to us in English, please select English under interpretation in Zoom settings. А пачнем мы з выступу Крыстафера Форста, прадстаўніка фонду імя Фрыдрыха Эберта па Беларусі і кіраўніка рэгіянальнага офісу дыялог усходняя Еўропа. Крыстафер, калі ласка, вам слова. Thank you very much. Um, Большое спасибо. И, uh, добро пожаловать нашим гостям. Это уже вторая встреча, посвященная белорусской национальной идентичности в 2022 году. Впервые в Берлине поговорили об этом в декабре. Надеюсь, что это онлайн-запуск позволит нам а, углубиться в эту тему. Филиппа будет больше времени, чтобы рассказать нам о выводах исследования, и больше будет времени для вопросов и ответов. А, наша фонд, э, самый старейший фонд, э, который поддерживает это эм, мероприятие. И мы считаем, что этот вопрос этичности может быть политическим, и выводы отражают это. Это очень важный, очень э, сложный аспект, которым очень много разных сторон. В принципе, не все можно объяснить, а красно-зеленым и бело-красно-белым, поэтому, другими словами, нужно понимать хорошо целевую аудиторию. Для этого э, не нужно, э, но ну, надо избегать э, слишком простой трактовки, и я надеюсь, что сегодня э, мы дадим возможность международному сообществу лучше понять, что происходит в Беларуси. Очень важно, э, что Филипп расскажет нам сегодня о тенденциях, о а сравнить э, сегодняшнее исследование с предыдущими, и э, надеюсь, мы в будущем еще сможем об этом поговорить и покажет о а, связь между национальным сознанием и социополитической конфронтацией в белорусском обществе, а также расскажет о роли бел... белорусской внешней политики и роли, которую она играет в национальном сознании. Это интересно нам и, надеюсь, будет интересно для вас. Сегодняшний запуск Надеюсь, также дать возможность Филиппу больше времени для того, чтобы детально рассказать нам о методологии. Всегда очень много вопросов на эту тему в связи с, с логическим исследованием и сложными э, условиями. Я думаю, очень важно иметь больше времени и пространства для того, чтобы это, все это обсудить. Также надеюсь, что э, мы по получим э, экспертные комментарии от Геннадия Коршунова и Леси Рудник, которых э, имеет возможность рассказать нам о том, что происходит в Беларуси относительно кластеров, которые будет рассказывать Филипп. Также будет возможность э, рассказать вам о еще одном исследовании, о change Tracker, э, потому что будет еще отчет э, сегодня в пятницу, и есть ссылка в чате, чтобы вы смогли об этом познакомиться, если еще не знаете. Пожалуйста, э, в конце этого, этой недели там будет публикация нашей библиотеки, в том числе и информация, связанная с сегодняшним моментом. Еще раз спасибо Филиппу, пресс-клубу, и э, уже жду с нетерпением обсуждений сегодняшнего и комментарий экспертов и ваших вопросов. Спасибо коллегам, особенно Валерию Клименко, Валерий Клименко, который очень эм, много вложила свою труда в организацию сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое. Вам слово. Э, дякую, великий Кристофер. Ну и э, Филипп, коли ласка, the floor is yours. Давай пачнем з прэзентацыі. The floor is mine. Дзякую шчыра, дзякую шчыра. Добры вечар, калегі. Дзякую, што прыйшлі нас паслухаць. Э, Па-перш, пакуль я тут раблю экран. Давайте, яго мусіць быць бачна вось а, першае што патрэбна сказаць гэта э, шчыра дзякуем э, фрыдрыху эберту я шчыра дзякую асабіста фонду фрыдрыха эберта за падтрымку за тое што робяць магчымым э, даследаваць у беларусі вось такія рэчы кшталту нацыянальнай ідэнтычнасці гэта а, дуже важна ну, і дуже істотна на мой погляд і не шмат хто гатовы быць фундатарам таких даследаванняў ось які потом можна карыстацца самымі разнымі спосабамі таму шчыра дзякую шчыра дзякую крыстаферу форсту главе гэтага фонду ну беларускай праграмы шчыра дзякую леры валеры кляменка яка тут з намі зараз без не без яе у нас нічога бы не атрымалася гэта чалавек які зрабіў камунікацыю між намі і фондам добрай і Э, хуткай. Вось. І асабіста патрэбна таксама яшчэ не забыць э, падзякаваць каманду э, якая рабіла вёрстку гэтай справаздачы рэдактуру гэтай справаздачы і рысоўку дэграм для гэтай справаздачы гэта людзі якія сядзяць у кіеве і якія займаліся ну работай над нашай справаздачай падчас э, веерных вось гэтых адключэнняў электраэнергію каб мы з вами маглі пагутарыць пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць людзі працавалі вось у такіх умовах а Э, таму таксама вось дзякую камандзе і яшчэ трошкі момантаў перад тым як мы пачнем по па-першае на э, адразу з языкавым пытанням з моўным пытанням разбярэмся вось э, справаздача на вось цяпер доступная на двух мовах на расійскай і на ангельскай э, прэзентаваць яе буду ўсё по-беларуску я перапрашаю таму тэкст на слайдах будзе па-руску я буду размаўляць по-беларуску і таксама забягаючы наперад будзе зроблены пераклад на беларускую мову ён будзе зроблены ў наступным годзе апублікаваны э, чаму мы э, рабілі без беларускай мовы тому что як я только что сказал у нас вось частковая частка калектыву гэта люди ў Киеве гэта файныя выдатныя рэдактары якія конечно по-нашаму разумеюць але вось рэдагаваць по-беларуску яны ўсё ж таки не могуць тому мы рабілі на расійскай мове справаздачу вось э, яе адрэдагавалі дуже дуже професійна і паспелі перакласці на ангельскую вось на беларускую перакласці пакуль не паспелі але пераклад будзе давайте мы адразу адразу можа неяк э, вось да гэтага вяртацца больш не будзем вось І перайдзем ужо до самого тэкста да нашай нашай справаздачы што мы рабілі вось як Крыстофер сказаў гэта ўжо э, з падтрымкай фонда эберта другі а наогул ужо трэцяя хваля э, даследавання ідэнтычнасці мы робім яе колькаснымі метадамі у першую хвалю мы рабілі калі калі яшчэ даўным-даўно яшчэ перад выбарамі 2020 э, рабілі фокус-групы але вось цяпер толькі колькасна працягваем у гэтым годзе мы апыталі далі 1279 рэспандэнтаў гэта было сярэдзіны августа па пачатак пачатак верасня беларусы ну як заўжды гэта ў онлайн даследаванні гэта беларусы якія жывуць у гарадах маюць доступ да інтэрнэту вось выбарку мы по Э, пытались э, зрабіць намагались зрабіць э, подобной до да структуры вось гэтых беларусаў якія живутць у інтэрнэце якія больш старшыя до да, 18 год а, вось мы спрабавалі зрабіць гэтую выборку адпаведнай адпаведнай э, структуры генеральнай сукупнасці як это называется беларускіх гарадоў по прызнаку пола узроста ну памеранасць э, пункта дзе чалавек жыве і э, потым мы яшчэ раўнялі узважвалі по ўзроўню образавання адукацыі Крыстафер закрануў трошкі гэтую тэму давайте вось тры словы літаральна скажам про тое як мы можемм даследаваць грамадскае меркаванне ў беларусі ў 2022 другім годзе ось мы э, як мы можемм даследаваць ну прасцей за ўсё как колькасна даследаванне рабіць праз онлайн асабліва калі яны тычацца пэўных там палітычных пытанняў онлайн э, дае больш э, магчымасцяў фейс-ту-фейс просто рабіць немажліва тому что ну ну, пасодзіць усіх я перапрашаю за просто ну, такой за простую мову але інтэрв'еры будуць у небяспецы людзі якія каардынуюць інтэрв'еру ўнутры беларусі будуць у небяспецы тэлефоннае пытанне таксама працуе але ну у так званый фактор страху дуже уплывае на усі палітычныя пытанні тому что беларускія телефоны усі прывязаны до да паспортов усім карты як вы ведаеце і таму атрымаць якісь такія адказы э, шырыя э, даволі цяжка калі мы кажам про про телефоннік застаецца нам толькі онлайн і тут трэба разумець что с цягам часу сітуацыя лепей не становіцца так вось э, мы бачым что і фактор страху уплывае напрыклад у гэтым пытань у гэтай волне мы не показываем у пытанне пра які сцяг вы падтрымліваеце які сцяг вам бліжэй менавіта простое что мы э, эксперыментальна дадалі туды кнопку пропусціць пытанне Вось і э, <laughs> пытанне даволі багата людзей прапусціла і мы бачым што фактор страху ўплывае Ну яно нам сапсавала дынаміку вось гэты э, вот гэтая кнопка вось але і таксама дало нам разуменне што у даследаванні ёсць сенсітыўнае пытанне якія пэўна скажаюць э, вось гэта сенсітыўнасць скажае частку адказаў э, да больш таких нейтральных ну разумееце у сярэдзіне там менш выразных так без ну бяспечны варыянт людзі выбіраюць таксама трэба разумець што онлайн апытанне строга кажучы па-навукому гэта не рэпрэзентатыўнае э, у беларускай грамадзе грамадству пытання таму што шанс патрапіць у выбарку не адзін не аднолькавы у жыхароў э, беларусі ў узросце 18 гадоў э, і вышэй э, таму у вось гэтыя э, дыстрыбуцыі працэнтныя так якія я покажу яны могуць рэчаіснасці не адпавядаць настолькі э, ну гэта вось калі мы будзем бачыць што вось пэўны сегмент складае 15соткаў грамадства трэба разумець што э, на самой справе можа быць больш ці менш я думаю што ну у Э, як змяне можа змяняцца онлайн ну як адрознівацца можа онлайн ад абыч ад звычайнай ну ад э, генеральнай сукупнасці беларусаў у онлайне больш актыўныя больш адукаваныя людзі людзі якія умеюць карыстацца э, вось інтэрнетам якія знайшлі неяк звесткі пра онлайн-панель іх даволі багата Таму ну я не казаў бы што гэтыя адрозненні вось прям такі будуць змяняць змястоўна то тое што мы бачым але ну размеркаванні будуць э, трошки адрозныя ад таго што мы бачым і таксама вось э, крытыку я ўжо пэўную пачуў трэба вось адзначыць пасля апошняй што адзначым і ўжо пойдзем да даследавання колькасныя метады спрошваюць то бок мы не можем описать усю картину вось кожный кейс кожнага человека вось хто для когосьці там штось одно важное для когосьці штось іншае важное мы не можем таксама отписать ідэнтычнасць ва ўсім спектры того что у яе можа уключаться Вось і асабліва я ну, попросил бы там что э, назвы сегментаў яны не э, не не маюць такой супер вызначальнай э, э, супер супер апісваючай моцы яны зроблены ну багаты ў чым для спрошвання для того каб было прасцей зразумець вось тое што мы бачым і э, каб побачыць як адрозніваюцца адказы груп сярод людзей якія ну по больш-менш адзін на аднаго падобныя вось ад, ад іншых груп людзей вось ну і ўсё і нарэшце ўжо едзем далей я сейчас зараз буду трошкі хутчэй листать так першае чым аб чым мы будем казаць мы будем казаць про нацыянальныя проекты ў Беларусі так вось э, мы як мы дзялілі э, наше грамадства у нас уже третий год існуе э, шкала якая подзяляе грамадства по трох параметрах по трох кампанентах факторах стаўленне до нацыянальнага так гэта беларускі беларуская Э, нацыянальна індыферэнтная і расійска-савецкая беларуская гэта вызначаецца э, праз белару праз э, сімпатыі да ну і важнасць таго што мы ўключаем у беларускае вызначаецца там стаўленне да вось гэтай да беларускай мовы ў першую чаргу да част таго што мы называем называем беларускі нацыянальны рамк, што вы уяўляеце сябе, калі э, вам кажуць беларускае нацыянальнае, то бел-чырвона-белыя сцягі асацыяваныя з гэтым таксама. Гісторыя, э, погляд, гістарычны э, погляд, які больш улас, улас, уласцівы людзям, ну э, якім вось э, савецкая ідэнтычнасць неласцівая вось расійска-савецкая гэта фактар э, які паказвае блізасць да савецкага да у пэўнай ступені да расійскага у нацыянальна так то для савецкага гэта не значыць што гэта такі там ностальгія па савецкім часе гэта больш э, і гэта на самой справе не значыць што для них не характэрная беларуская там вось таму что у нас ёсць сегмент савецкі які беларуская нацыянальная таксама любіць для, для них беларуская мова даволі важная ну э, то і, і культура але яны трошки по-іншаму бачаць беларуска нацыянальна індыферэнтная гэта фактор які э, паказвае што людзям якім ён уласны на э, нацыянальнае наогул даволі так ну не характэрна яно заважае ім яно ў іх э, ну у іх карціне мира такое ну зайвае лішняе залішняе яно яны без нацыянальнага неяк жывуць э, восьось раней мы іх называлі касмапалітычна адметныя добрыя ну, э, рысы кшталту э, пачуваць сабе там грамадзянінам свету часцей там і вось і мы вось подзялілі грамадства по гэтых э, прыкмех атрымалі 5 сегментаў першых это сознательныя гэта свядомы сегмент это то і ты для каго характэрна больш э, больш власці беларускае э, савецкія і гэта вось людзі якія фармуюць два асноўных самых моцных э, нацпраекты ў беларусі вось э, беларускі нацыянальна романтычны выпадку са, са, выпадку свядомых і э, беларускі савецкі ў выпадку вось савецкіх расійскі савецкі далей мы бачым што у нас ёсць яшчэ э, фарміруючыся фармуючыся гэта ты ну, гэта сегмент які якому не ўласцівыя ну ён такі у прамежкавым стане знаходзіцца вось ён тут выдзелены яму ласцівыя рысы абодвух наратрываў на самой справе яны э, час э, ну часцей за іншых выбіраюць такія нейтральныя адказы абыякавыя гэта тыя у каму больш за ўсіх уласціва нацыянальна індыферэнтная і э, яны вось нацыянальная беларуская для іх менш важная расійска-савецкая таксама не асоба важная і мы з іх выделілі гэта адрозненне адрозненне по з мінулымі годамі мы выделили яшчэ сегмент русіфікаваных гэта были люди якія трапілі ў сегмент э, абыякавых але мы побачылі что яны ну, але яны ідэнтыфікуюць сябе як расіян як грамадзян ну не ну як русских якой вы нацыянальнасці рускі восьось і русскія якія потрапілі у сегмент абыякавых значна адрозніваюцца і ад астатніх абыякавых па шматлікіх пытаннях і ад астатніх русских у выбор выбарцы Вось і яны э, мы вы вылучылі іх у асобны сегмент тому что там э, далі побачым Вось бяжым э, як яны з пункту гледжання ідэнтычнасці восьось для для <coughs> Божечки. для свядомых культура вось гэта галоўная галоўны паказчык і, і лічыць сабе беларусам гэта галоўны паказчык адзін з двух восьось для савецкіх гэта ўсё адрозніваецца мы бачым што тут абыякавыя людзі вось яны значна радзей укладаюць важнасць у культуру так таму што вось нацыянальна індыферэнтныя яны яны потым можа трошки пра гэта распавяду у Q&A Таму што думаю уже што багата часу не застаецца ў мяне а, яны часцей вось кажуць пра грамадзянства пра тое што трэба толькі жыць у беларусі то бок для іх такі фармальны фактор больш важны для э, чым для ўсіх астатніх і мы бачым што беларуская мова на самой справе для ідэнтыфікацыі як беларуса важна вось больш за астатніх толькі для сегмента свядомых цікавая сітуацыя што э, самі сабе таксама вось гэты сегмент ідэнтыфікуюць парад по-рознаму ось але э, маюць пэўныя падабенствы асабліва калі мы паглядзім на на свядомых і савецкіх тут э, будзе э, пэўная прага зрабіць супрацьпастаўленне гэтых двух сегментаў і нават ну у нас у справаздачы будуць падставы про тое каб так казаць але тут трэба зразумець што на ідэнтычнасным менавіта э, на ідэнтычнасным поле гэта не дужа правільна тому что гэтыя людзі якія ну любяць сваю краіну так просто по-рознаму трошки вось мы тут бачым напрыклад что адрозненне ёсць э, у ідэнтыфікацыі як савецкі чалавек так савецкі чалавек і э, напрыклад славянін тому што вось э, сазнательныя нягледзячы на тое што хутчэй за ўсё славянамі з'яўляюцца ось з э, такой ідэнтыфікацыі звязваюць гэты наратыў пра тры адзінае славянства там расійскае і гэта менш уласціва для гэтага сегмента тому што гэта не ўкладаецца у нацыянальны войск гэта беларускі нацыянальна-романтычны проект які больш глядзіць на Еўропу ніж на Росію для савецкіх гэта вось працуе але і тыя і тыя о, да, да, даволі часта уяўляюцца патрыётамі беларусі так, то любоў да радзімы яны адчуваюць просто тр трошки по-рознаму цікавая яшчэ сітуацыя што свядомыя радзеі <laughs> кажуць пра сабе як пра грамадзяне беларусі мы побачым далей мы атрыбуцыруем гэта таму што багата людзей з'ехала і дыаспора беларуская напаўняецца ўсё ж такі праз вось гэты сегмент які э, у беларусі знаходзіцца под пераследам і ну іх way of life жыццё таксама ну, наратыў які ім падаў падабаецца ён таксама забаронены де-факта Вось едзем надалей про славянаў калі гаварыў вось тут мы бачым яскравы такі прыклад э, того что як адрозніваюцца нацыянальныя наратывы вось про три адзінства свядомыя часцей асацыююць сабе як беларусаў як э, асобны народ з уласнай гісторыі з уласнай культур структурай вось а савецкія русіфікаваныя часцей кажуць пра тое што беларусы і рускія украінцы гэта частка трыадзіна і славянскай нацыі восьось і таму э, гэты наратыў пра тут першы такі званочак што э, Росія там і стаўленне да рассіі мае пэўныя э, пэўны ўплыў на вось гэтыя беларускія нацыянальныя наратывы нават сярод савецкіх Едзем далей у нас тут было яшчэ пра лакальнасць ідэнтычнасці даволі цікавая Э, сітуацыя мы бачым што у вось э, свядомым больш уласны той касмапалітызм про які мы казалі вось э, раней чаму мы касмапалітычных пере фактар перайменавалі ў нацыянальнай дыферэнтны тому что вось жыхар свету жыхар Еўропы гэта таксама рысы ну вось ідэнтыфікацыя з чымсьці больш вялікім чым ты сам гэта ўсё ж такі рысы вось касмапалітызму менавіты гэта больш уласціва сегменту сегмент сегменту э, свядомых. Тут мы бачым, што сегмент э, абыякавых э, часцей ад іншых ідэнтыфікуецца як жыхар свайго обласці свайго раёна. Гэта ўласціва згодна з аўтарам, вось які вызначыў, што такое нацыянальны националь... national indifference, национальная индиферентность. Э, вось э, аўтарка там прыводзіла ў сваёй артыкуле ў прымер, э, напрыклад, жыхароў там ніжэйшай селезіі ці то ў віленскай вобласці там тутэйшыя, То бок людзі, якія ідэнтыфікуюцца з якіся за кімсьці лакальным куском сваёй зямлі. Тут мы бачым пэўныя праявы таго, як гэта выглядае ў Беларусі. Гэта даволі складана, таму што ну ідэнтыфікавацца з чымсьці меншым, таму што ў Беларусі наогуле у людзей не тое, каб сільна пытаюцца, з чым яны там ідэнтыфікуюцца на перапісах хіба то не дуже рэдка то выказацца і ну і атамі у атамізаваным грамадстве выказацца пра сваю ідэнтычнасць даволі цяжка то Што мы тут бачым, мы бачым яшчэ адрозненне, што ў савецкія кажуць, што яны жыхары Беларусі часцей, вось у них гэты касмапалітызм і прыналежнасць да Еўропы. Вось эта міра менш выразная, таму што яны супрацьстаўляе іх наратыў супрацьстаўляе вось Беларусь і Росію, так як гэтую частку прасторы супрацьстаўляю Еўропе і захаду наогул про беларускую мову давайте тры тры словы скажам калі мы размаўляем про нацыянальную ідэнтычнасць адмінуць пытанне ну немажліва вось мы тут бачым что у нас там беларуская мова з'яўляецца важным элементам ідэнтычнасці для двух сегментаў больш за ўсіх для свядомых і ў, ну, трошки менш для савецкіх тут цікава на самой справе вось чаму я кажу что савецкіх это не абавязкова так дуже кепска так гэта людзі якім які бліжэй ну, да Росіі да, да савецкага проекта гэта людзі э, на якіх был скіраваны э, мне, мне так падаецца вось беларускі лукашэнкаўскі наратыў там два ну, э, чвэрць стагоддзя на іх працавалі так і ну, вось неяк атрымалася выбудаваць яго так что э, гэтыя людзі лічаць беларускую культуру ўсё ж такі чымсьці важным нават для сабе вот нібы не гледзячы на тое что адчуваюць еднасці з савецкім савецкім там э, мінулым і з рассіяй цяпер э, большую чым захадам беларуская для іх таксама важная у, і тут вось э, на прыкладзе мовы гэта бачна тому что у нас есть тут прыклад фарму фармуючыся так гэта людзі якія ну пасярэдзінкі знаходзяцца вось дзесьці і ёсць прыклад людзей для якіх беларуская мова супер неважныя э, элемент ідэнтычнасці гэта абыякавыя русіфікаваны восьось ну і бачым таксама што э, веданне па сегментах таксама адрознае э, далей ідзем у і трэба таксама яшчэ сказаць пра калі мы говорим размаўляем пра ідэнтычнасць мы побачылі значную <laughs> сувязь усяго можна казаць пра усю справаздачу сувязь ідэнтычнасці і сацыяльнага канфлікта і знешнепалітычных прэферэнцый з медыяспажываннем мы бачым што мы раздзялілі грамадства на 5 на чатыры сегменты на актыўную аўдыторыю абоіх тыпаў медыа актыўную аўдыторыю дзяржаўных э, актыўную аўдыторыю недзяржаўных медыа і неактыўную аўдыторыю Вось. І па гэтых сегментах мы таксама бачым значнае адрозненне, то бок у нас актыўная аўдыторыя не дзяржаўных складае аснову э, свядомых. Актыўная аўдыторыя дзяржаўных э, ну, не, не такой вялікі адсотак, але ўсё ж такі значна больш, чым у свядомых гэта савецкія і абыякавыя вось фармуючыся гэта размеркаванне такое прыблізна раўнае. Э, і русіфікаваная таксама падобна як савецкія глядзяць аўдыторыя аўдыторыю дзяржаўных медыа але вось калі мы паглядзім на топ-5 антон там нейкі шум ад цябе такі даволі сур'ёзны перапрашаю а, зараз лепей восьось калі мы бачым топ-5 э, пытаем про спажывальную спажыва меды спажывання мы бачым что значная частка беларускай беларускага грамадства знаходзіцца ў расійскай інфармацыйнай прасторы у ці ў беларускай дзяржаўнай ці наўпроства ў расійскай вось напрыклад нтв Беларусь дуже папулярны канал э, мы бачым что свядомыя чытаюць інтэрнэт-медыя і нават белсад глядзяць восьось гэта тэлебачанне восьось але э, усе астатнія добра калі туды патрапляе яндекс і онлайнер у астатнім гэта тэлебачанне і на жаль даволі даволі ну як на жаль мне як чалавеку на жаль як даследчыку просто констатую что даволі часта гэта і расійскае тэлебачанне а Вось пра ідэнтычнасць ну шмат што яшчэ напісана ў справаздачы але часу нямае тут будзе літаральна па некалькі слайдаў пра сувязь з сацыяльнага канфлікта і палітычнага канфлікта з нацыянальнай ідэнтычнасцю то бок у нас ну не для кого гэта не сакрэты пра гэта ўжо шмат напісана і сказана што <laughs> ну, і бачна гэта што існуе у нас канфлікт вось э, у дзяржаве звязаны з палітычнымі прэферэнцыямі з рэпрэсіямі э, с падзеями э, ну, з рэвалюцыі двадцатого году і э, вось э, мы дзелім э, грамадства на 4 на 4 групы э, по узроўні даверу да на і па ўзроўні даверу і недаверу перш за ўсё да дзяржаўных інстытутаў і людзей якія дзяржаву рэпрэзентуюць ці давяраюць дзяржаве і по даверу недаверу адпаведна тым хто з дзяржавай так ці інакш змагаецца ці ўспрымаецца як людзі якія з дзяржавы змагаюцца то бок там напрыклад э, незалежныя меды Вось. Ці людзі, якіх можна назваць э, палітвязнямі, там ці людзі, якія з'ехалі за граніцу праз, э, праз рэпрэсіі. Вось аналіз адказваў э, на пытанне пра даверці недавер да такіх людзей дае нам чатыры сегменты. Гэта зацятыя зацятыя праціўнікі рэжыма хутчэй праціўнікі рэжыма хутчэй прыхільнікі рэжыма і зацятыя прыхільнікі рэжыма вось ну і э, адпаведна э, ну, мы бачым што э, канфлікт сацыяльны значна павязаны з ідэнтычнасным выбарам з прыналежнасцю да таго ці іншага нацыянальнага праекта вось мы бачым што касцяк зацятых праціўнікаў складае сегмент свядомых касця касцяк зацятых прыхільнікаў складае сегмент савецкіх ну трэба таксама сказаць, што вось савецкія ёсць і там, і там, Вось нават э, хутчэй праціўнікі тут даволі давалі шмат савецкіх 20соткаў амаль гэта много то бок не ўсе там савецкія як э, вяртаючыся да пытання пра спрошчванне так не трэба думаць што ўсі гэтыя людзі павінны там ну простое што ну, з'яўляюцца прыхільнікамі лукашэнкі так значна больш верагодна што яны будуць хутчэй прыхільнікамі рэжыма але ну а, ці яны зацятыя ці не ну вось тут 42 адсоткі не зацятыя хутчэй прыхільнікі то бок э, ўсё не так проста як можа паказацца Вось фармуючыся фармуючыяся у нас складаюць даволі шмат з, з тых хто хутчэй праціўнікі то бок гэта людзі якія до двадцатого году мы такога пытання хіба не задавалі але мы бачылі па ускосных прызнаках што гэта былі людзі якія былі схільныя ну не тое каб зневажліва ну просто трошки так больш грабліва ставлюцца ставіцца да питанняў дэмакратычных дэмакратычнага кшталту там ці адкрытасці судоў ці іншых прававых пытанняў прававой правой дзяржавы ў беларусі ім гэта было больш-менш усё роўна яны часцей казалі што гэта менш важна і часцей у беларусі гэта саблюдаецца восьось цяпер мы бачым что шмат хто вот фармуючыся гэта асноўная частка людзей якія схільныя да недаверу да рэжыму Э, хутчэй праціўнікі восьось Мы бачым таксама, што гэты канфлікт мае і каштоўнасны каштоўнасны каштоўнасныя э, вымярэння. Вось то адрозненні мы выдзелілі 5 фактараў, Э, таких э, у вялікай справаздачы больш падрабязна про гэта будзе я тут толькі покажу что ёсць значныя адрозненні вось напрыклад як э, свядомыя і савецкія глядзяць на Беларусь на краіну вось для свядомых не выражаны навогул фактор паслушання талерантнасць да дзяржаўнай да дзяржаўнага гвалту значна ніжэй чым у іншых дэмакратычныя каштоўнасці вось самые самые самы важны параўноўваючы з іншымі так і вось мы бачым что іншыя сегменты маюць часам дыаметральна супрацьлеглую нават карціну вось фармуючыся э, гэта такі прамежкавы ў гэтым сэнсе сегмент які падобны вось да савецкіх і да э, свядомых паміж імі з таго знаходзіцца з пункту гледжання вось гэтых фактараў <coughs> веру э, вера в сверхъестественная у нас там напісана это ілюстрацыя невялічка што ёсць цікавая сувязь што людзі якім бліжэй вось гэта нацыянальны праект романтычны а не не та ілюстрацыя перапрашаю вось э, такі набор супрацьлегласцяў супрацьлеглых каштоўнасцяў і розніца ў палітычных у э, каб не казаць прэферэнцыя гэта трошки зняважліва тое што людзі адні пакутуюць праз дзяржаву можна так сказаць а іншыя ўсё ж такі ў меншай ступені так іх хаця бы палкаю ну дружкамі не б'юць гэта прыводзіць да таго што ідэнтычнасць пачуццё э, у сувязі з той ці іншай вось э, і, і, і мадэлю ідэнтычнасці звязана таксама з пачуццём ці э, ну з тым ці адчуваюць людзі дзяржаву сваёй Беларусь сваёй мы бачым што вось свядомыя кажуць што генеральны накірунак развіцця э, дзяржавы для іх не не неважно гэта один з ідэнтыфікатараў вось того что люди не адчуваюць дзяржаву сваей сваёй гэта ну і бачна па іншых пытаннях і па іншых даследаваннях напрыклад вось чатам хаус про гэта пісаў і шмат ну шмат дзею в іншым выпадку вось і тут мы бачым что наратыў які бліжэй дзяржава беларуская дзяржава ўсё ж таки больш зараз дбае про невялічкую на Э, параўноўваючы з іншымі групу людзей і цалкам забывае і страміцца нават імкнецца нават вынішчыць у пэўнай ступені сцерці нават ідэнтычнасна вялікую частку тых хто ў дзяржаве жыве просто засталося не так шмат часу калі ласка вельмі коротко так, вельмі коротко вельмі коротко так гэта мы тады пропускаем вось про внешнепалітычныя прадпачтенне паразмаўляем вось мы таксама бачым яшчэ знешнепалітычнае вымярэнне у гэтага ўсяго вось мы тут э, пытаемся як людзі ставяцца до да міжнародных саюзаў вось і бачым что самое папулярнае стаўленне до да гэтага ўсяго гэта нейтралітэт у тим з іншым выглядзе то саюз з расссію і у еўрапейскім звязам адначасова і паза геапалітычнымі саюзамі збірае там амаль 50 соткаў вайна прывяла да дынамікі ў параўнанні з наступ з папярэднім годам да стаўлення да рассіі людзі ўсё ж такі вось якія еднасць з рассіі адчуваюць яны вось хіба колькасць узрасла і таксама можа гэта сталася дынаміка пра тое што шмат хто з'ехаў з тых хто быў супраць расій з беларусі вось але бачым што бачым і там мы таксама бачым што асновай падтрымкі вось еўрапейскага выбару то з'яўляецца свядомыя асновай падтрымкі расійскага выбару з'яўляюцца савецкія і русіфікаваны таксама сярод э, абыякавых гэта даволі папулярная гісторыя э, ось а фармуючыся гэта аснова нейтральнага выбара то не рабіць дэцызій і вось калі мы даем людзям забіраем у іх э, магчымасць выбраць уйти это забіраем у іх магчымасць уйти уйти ў гэтую нейтральную пазіцыю так просто кажам что вы э, поддержали бы вступление у еўрапейскі звязці ў Россию і робім разбіўку по а, папярэдняму пытанню то нейтральная нейтральная пазіцыя ці еўрапейскі звязці России вось тут усё добра А, о, логічна а нейтральная пазіцыя ўсё ж такі больш перацякае ў еўрапейскі выбар чаму так адбываецца тому что і нейтральная пазіцыя і еўрапейскі выбор гэта ўсё ж такі выбор прагматычны еўрапейскі выбор абумоўлены э, тым что людзі э, калі яны адказваюць на пытанне адкрытыя яны адказваюць чаму вы хацелі бы там жыць ці працаваць у еўрапейскім саюзе яны адказваюць высокі ўзроўнень жыцця багата працы ўсё такое калі э, ну і нейтральная пазіцыя яна таксама прагматычная гэта яшчэ біз э, часоў 2015 года побачыў э, у сваім даследаванням у поўным поўнай справаздачай спасылка а у выбор на карысць россии гэта такое не тое каб не прагматычна гэта нешта больш такі інертная так тому что люди там адказваюць мы браты мы э, разам мы заўжды былі разам мы мусіць быць разам зараз ось то на тое самое пытанне калі вось про еўрапейскі звяз адказваюць э, там добра працаваць вялікія заробкі э, высокі лад жыцця ну то бок розніца выбара існуе вось такая там трошки про інтэграцыю у нас узрасла трошки падтрымка мы бачым інтэграцыі але гэта ўсё яшчэ не большасць і нават сярод тых хто падтрымлівае інтэграцыю людзі не могуць вызначыцца што гэта інтэграцыя такое восьось калі мы удакладняем гэтае пытанне там аб'яднацца цалкам з рассіяй там значная меншасць нават сярод тых хто падтрымлівае там менш за 10 адсоткаў сярод тых хто падтрымлівае то бок інтэграцыя гэтай ідэя не супер папулярная нават нягледзячы на тое што бачым пэўную дынаміку такое. Ну і сувязь у яе такая же з сегментам, э, як і ў іншым выпадку. Так, ну і таксама медыаспажыванне, як я казаў, таксама грае пэўную роль у гэтым усім. Тут на прыкладзе пытання, э, яко, які бок вы падтрымліваеце ў вайне. Украінскі ці расійскі бачым, што недзяржаўныя медыя ўсё ж такі э, больш, больш людзей падтрымлівае украінскі бок э, дзяржаўныя медыі ці меды або абоіх тыпаў расійскі бок і вось падтрымка расійскага боку таксама звязана вось з гэтым інертным таким э, поглядам на Беларусь Росію і украіну як на тры восьтры адзіны некі там існасць якая мусіць заўжды быць разам э, ну то что я тлумачу восьось там Высновы. Якая, якія мы тут бачым высновы? Так, тры, некалькі пунктаў у нас. Існуе некалькі нацыянальных праектаў, вось пра іх мы праразмаўлялі. Два асноўных, гэта беларускі, нацыянальна-рамантычны і савецкі. Вось мы пра іх расказалі. Сучасны расійскі праект, гэта тыя, хто ў нас прадставлен сегментам русіфікаваны, іх даволі мала, яны там больш старыя ад усіх, яны менш адукаваныя. І э, ну, гэта людзі, якія сабе самі ідэнтыфікуюць как расіі. Расіяне, тут можна гіпататычна казаць, што яны не адчуваюць сябе сябе ў беларусі як дома не адчуваць краіну сваім домам хто ў гэтым што з гэтым рабіць надалей як так сталася гэта адкрытае пытанне ну вось і даволі багатая даволі вялікая частка грамадства не робіць такога выбара не не на, на карысць таго ці іншага нас проекта ці як можна так казаць то нацыянальна індыферэнтныя людзі вось людзі якія паміж нацыянальнымі проектектамі перабываюць гэта фармуючыся Ідэнтычнасны гэты раскол звязаны сферай палітычнага, пра якую расказаў, што ў нас існуе канфлікт. І так сталася, што дзяржава вось праз гэты канфлікт яна выключае з сабе менавіта менавіта свядомых, яна робіць усё, каб гэтым людзям было ў Беларусі жыць цяжэй, гэта і рэпрэсіі, гэта і забарона ўсяго таго, што ім блізка у нацыянальным сэнсе там справы экскурсаводаў, справы калі людзей бяруць проста на вуліцы за то, што яны размаўляюць па-беларуску і гэтак далей Вось бачна, што сутнасць на мой погляд сутнасць гэтага канфлікта сацыяльнага значна палягае ў тым, што два вось гэтых нацпраекта бачаць Беларусь значна савецкія і савецкі і нацыянальна-рамантычны бачаць Беларусь значна вось па-рознаму любяце бачыце па-рознаму і зараз дзяржава не, не, не, не спрабуе неяк там выбудаваць баланс паміж імі дзяржава робіць ну дзяржава просто падтрымлівае адзін проект і б'е нагамі іншы проект іх яго прыхільнікаў і вось корань сацыяльнага канфлікту у тым менавіта і палягае што і адныя хочуць гэтую сістэму змяніць а іншыя такой трансфармацыі не хацят таму што ну яны любяць краіну якой яны жывуць і думаюць што другая краіна іншая краіна будзе для іх ну горш там Вось, а, і знешне на знешні палітычны выбар таксама ўплывае як я казаў большасць за нейтралітэт ён прагматычны вось а, гэты выбар прагматычны але ну выбор на карысць россии павязаны з тым что вось гэтый інертным поглядам на тоеснасць на іс на на еднасць з расіянамі вось з'яўляецца э, таким ну і агулам мы ўсё бачым что я бачу что мы канфлікт які мы маем раскол які мы маем ён там даволі шматгранны ён базуецца на ценнасных на ценнасных адрозненнях ён базуецца на ідэнтычнасных адрозненнях як мы з сяго гэтага будзем выходзіць нават калі лукашенко заўтра знікне людзі якія любяць Беларусь якую у якой яны жылі 25 год ну 25 больше на за 25 у сколькі там ужо лукашенко божашки яны гэтую Беларусь любяць і там іх ну, даволі много іх даволі шмат то нават калі заўтра да ўлады прыйдзе святлана ціханаўская выклікі будуць даволі значнымі у тым каб зрабіць краіну домам для ўсіх беларусаў нават для тых хто адзін аднаму не падабаецца добра Філіп дзякуй вялікі і давайте перайдзем калі ласка зараз да запрошаных спікераў а пачнем запрошанай спікеркі Леся руднік калі ласка табе слова ты рэзензавала працу Філіпа наколькі я ведаю калі ласка у Дякую вялікі. Перша хочу падзякаваць Філіпу за э, добрую прэзентацыю, але таксама разумею, што вельмі цяжка укласці ўсе тыя сэнсы, якія ёсць у даследаванні у маленькую прэзентацыю, э, якую мы маем сёння абмежаваныя часам, але хочу падкрэсліць некаторыя рэчы, якія не былі ўзгаданы альбо адрэагаваць на некаторыя рэчы, якія мне спадабаліся ці можа быць да якіх у меня ёсць прапановы датычна даследавання. Па-перша, у параўнанні з мінулым годам гэта даследаванне ўлічвае змены ў беларускім грамадстве, э, тыя змены, якія мы пабачылі цягам апошніх двух год. І мне падаецца вельмі важна гэта адлюстроўваць, нягледзячы на тое, што змены могуць быць не самымі пазітыўнымі. Гэта таксама паўплывала на э, тую сегментацыю, якую мы бачым сёння ў даследаванні, то бок э, змененыя назвы, Э, але гэта не толькі назвы гэта таксама сутнасныя змены якія мне падаецца важна э, адзначаць і пра іх рэфлексаваць таксама Філіп звярнуў у гэты раз э, увагу на нейкія метадалагічныя выклікі якія звязаныя з запытаннямі на у краіне, якая знаходзіцца ў рэпрэсіях, это фактор страха, прычына адмову, адмоваў, адказаў на пытанне. Вось. І зараз мае каметры будуць па розных частках даследавання, але хутчэй у форме пытанняў ці разваг і таксама інтэрпрэтацыі дадзеных. Першы у нацыянальным накірунку акрэсліваюцца важныя тренды, як, напрыклад, набліжэнне панятку беларуса да нематэрыяльных каштоўнасцяў. Што гэта значыць? Гэта ж значыць, што павялічылася колькасць людзей, якія называюць сябе беларусамі на падставе ці лічаць іншых беларусамі на падставе таго, что человек сам себе лечит белорусом, а не на подставе э, территориального проживания, ти, может быть, с наявности белорусского пашпорту. И мне подается, что это может быть э, связано не только с э, тем, что шмат людей съезжают с краины, а так само может быть связано с войной и с жаданием заховать некую дистанцию с иншими нациями, особливо с теми нациями, которые сегодня называются агрессорами. Тое, што свядомыя часцей за іншых вызначаюць прыналежнасць да нацыі праз нематэрыяльныя каштоўнасці, таксама можа быць звязана з тым, што менавіта прадстаўнікі гэтай групы групы свядомых больш за ўсё з'язджаюць за мяжу. Верагодна, гэта не акрэсліваецца ў даследаванні, але хутчэй за ўсё менавіта свядомыя э, сталі, як бы такімі мішэннямі рэпрэсій э, дзяржавы і вымушаны былі э, пакінуць межы краіны канфлікт паміж свядомымі і савецкімі э, якія Філіп акрэсліў гэта канешне вельмі сумна бо гэта пацвярджае э, ту палярызацыю якая сёння адбываецца ў грамадстве і э, у тым ліку гэта пацвярджаецца вынікамі іншых даследаванняў якія мы перыядычна можемм назіраць у публічнай прасторы звяртаючы ўвагу на тое як аперацыянавалася аперацыянавалася разуменне нацыянальнага то то бок э, что такое нацыянальна якім чынам былі падзеленыя э, сегменты мне б хацелася падкрэсліць што некаторыя тэзісы маглі быць пашыраныя альбо аб'яднанымі да прыкладу вот мы тут мала размаўлялі пра беларускую мову пры гэтым адным э, з крытэраў адным з тэзісам якія прапаноўвалася ацаніць рэспандэнтам акурат у Э, было стаўленне да беларускай мовы дае пашырэнне дае прысутнасці ў медыйнай прасторы ці там у адукацыі і а, э, мне падалося што вось фокус на беларускай мове у менавіта аперацыяналізацыі гэтага нацыянальнага мог бы быць крышку пасунуты ці пашыраны там у тым ліку некаторыя паўтраючыся тэзісы маглі б а, э, быць заменены іншымі тэзісамі якія маглі пакрэсліваць панятак нацыянальнага напрыклад там больш э, стаўлення да гісторыі да сімволікі гэтак далей ну, вот да прыкладу тэза пра тое што беларуская мова прыгожая на мой погляд не вельмі лёгка тлумачыць розніцу ўстаўлення да нацыянальнага то бок э, калі я называю мову прыгожай не факт што гэта ўплывае на тое як э, я жадаю каб яна развівалася падтрымлівалася дзяржавай як я падзяляю яе каштоўнасць як не штосьці што яднае нацыю Ну вось то бок э, гэта, гэтае пашырэнне э, разумення нацыянальнага яно мне падаецца зрабіла б даследаванням больш глыбокім і больш дэталёвы Іншае метадалагічнае пытанне якое мне ўзнікла вот э, датычна табліцы 21 якая паказвае дзяржаўныя недзяржаўныя структуры і потым па ёй замірацца стаўленне і рэспандэнтаў да э, да гэтых структураў на аснове чаго будуецца далейшая аргументацыя вось мне стала цікава может быть я пропустила але не заўважыла каб там быў былі некія дзяржаўныя ці недзяржаўныя структуры чаму там напрыклад няма лукашенко ці Светлана ціхановска мне было цікава паглядзець Я разумею чаму гэта магло адбыцца але цікава ўсё ж таки было б паглядзець э, як як і чаму я бачу што мне сканчаецца час тому я не Э, хіба пройдуся яшчэ по двух пунктах э, першае что мне зачапіла мы не бачылі гэта на слайдах але гэта ёсць у самім даследаванні хочу звярнуць на гэта увагу журналістаў у першую чаргу э, у прэзентацыі того як сёння выглядае медыа спажывання мы бачым што сярод усіх сегментаў недзяржаўная медыя з'яўляецца адзінай крыніцай толькі для адной з групаў то бок для сегмента свядомых і гэта вельмі таксама такі вось, Э, непакоючы тренд, які, я думаю, трэба адрэфлексаваць і э, магчыма, гэта значыць, што незалежным СМ трэба думаць, як працаваць з аўдыторыямі э, фармуючыхся ці з аўдыторыямі абыякавых. Таму што там вось сярод топ-5 крыніцаў, якія карыстаюцца, якімі карыстаюцца розныя сегменты. Мы бачым, што месца незалежным СМ даволі мала. Мне таксама здзівілі лічбы неталерантнасці беларусаў, напрыклад, э, тых, хто лічыць, што за гомасексуалізм трэба наказваць. Гэта крышку супадае з дадзенымі, як, якія прэзентавалі Чатам Хаус, там, дзе два гады таму адзначалі 62%соткі беларускіх гаражан, што гомасексуалізм не павінен ухваляцца грамадствам. І мне вось цікава было б таксама даведацца, што там канкрэтна за лічбы наконт на гэтага стаўлення. Э, ну, пропущу крышечку идентичностные моменты, про которые я сказал Филипп, и отзначу вот еще одну речь, опошню. Отримливается, что для большинства белорусского громадства практичная значность белорусского национального довольно низкая. Тому появляется некая потреба такого замещения элементами культуры, которую можно практично использовать. И, ну, известно, что при этом користаются продуктами русской культуры, Але пры гэтым большасць беларусаў не гатовы злівацца з рассіі на ўзроўні дзяржаўных інстытутаў. І што гэта значыць, гэта значыць, што беларусы проста дабудоўваюць сваю культурную цэласнасць праз наратывы і элементы культуры найбольш ім вядомыя і проста даступныя. Але э, э, варт таксама э, памятаць, што гэта не тычыцца дзяржаўнага дзяржаўнай інтэграцыі дзяржаўнага аб'яднання. І гэта той пазітыўны тренд, які не гледзячы на тое, што ёсць даволі шмат русіфікаваных, што шмат людзей спажываюць расійскія прадукты расійскай медыяпрасторы. Я думаю, што гэта даволі пазітыўны тренд. Ну, агулам хочацца сказаць, што проста калі няма часу чытаць даследаванне, вельмі раю паглядзець на графікі, якія там ёсць. Э, спецыялістам экспертам і э, журналістам гэта э, вельмі глыбокае і дэталёвае даследаванне дзякую добра дзякуй вялікі хочу перадаць слова геннадзію коршунаву геннадзь калі ласка па магчымасці коротка і тэзісна бо у нас засталося зусім мало часу <clears throat> дзякуй вялікі ну тады зусім так <clears throat> але я не абяцаю што атрымаецца між тым дзякую арганізатарам ну. дзякуй фундатарам за тое што э, зрабілі магчымасць каб такое даследаванне было прычым э, не разава а у, амаль у моніторынговым рэжыме што якасць і карысць даследоса толькі падвышае так ну і дзякуй філіпу і тым хто э, разам з ім гэта рабіў Таму што сапраўды э, даследаванне атрымалася цікавае яно атрымалася вялікае і што асабліва мне спадабалася ёсць чым у ну калі не паспрачацца то падыскутаваць так некаторыя моманты якія вось мне падаліся найбольш цікавымі з аднаго боку другога боку найбольш спрэчнымі што не зніжае якасці даследавання так тому што ўсё роўна трэба разумець што любое навуковае даследаванне і інтэрпрэтацыя дадзеных гэта мадэль так і вось з некаторымі назвамі Э, некаторымі тэрмінамі гэта асобнае пытанне Я разумею таму што тое што э, вылучаецца цягам аналізу часам вельмі э, складана назваць не тое каб трапна а так як падавалася усім напрыклад фактары патрыятызму так вось тое што матэрыяльны былі названы як матэрыяльнае нематэрыяльнае Я прапанаваў падумаць над тым што можа было б лепей назваць іх прадпісанымі те якія ёсць першапачаткова як тое самае грамадзянства мы яго атрымліваем па нараджэнні так і э, дасягальная тыя якія мы выбіраем за якія мы змагаемся Таму што мне падаецца вось э, праз гэта можна было б схапіць э, канцэпт такі э, барацьбы за ідэнтычнасць і тое што зараз адбываецца так вось калі кліп у канцы казаў э, пра тое што дзяржава знішчае то свядому ідэнтычнасць Ну так бы мовіць да а тыя хто я выбіраюць вымушаны за яе змагацца Мне падаецца гэта ну так э, больш яскраво зрабіў зрабіла панале сітуацыі другі момант праз про тое з чаго людзі заходзяць калі выбіраюць тую ты ці іншую э, установку геапалітычную так я прапанаваў для развагі таксама казаць ўсё ж таки не пра прагматычную і каштоўнасную такія складнікі потому что гэта закладзена ось сапраўды здаўна гэтая парадыгма я прапанаваў разгледзець магчымасць казаць пра рацыянальнае стаўленне да гэтага выбару і традыцыйна так тому что і там і там ёсць свая прагматыка і за тым выбарам і за гэтым стаю стаяць свае каштоўнасці але адзіная каштоўнасці гэта просто тое што транслюецца здаўна так натуральным чынам традыцыйным з'яўляецца зараз робім так тому что рабілі так заўсёды і тое что вымагае э, і тое что з'яўляецца прадуктам рацыянальнага выбору так гэта ўжо крыху інша э, тое ж датыч ладно я ўсё пра ўсё э, не буду казаць пра што хацелася б тады караценька <clears throat> яшчэ один момант э, які мне падаецца вось прынцыповым і што таксама у шмат у якіх даследаваннях э, бачна мы мала увагі звяртаем на сярэдзіну Таму што зразумела што з палюсамі працаваць э, найбольш карысна э, выгадна так хутчэй сказать не тое што карысна выгадна так і палюсы яны вельмі добра ўкладаюцца ўсе мадэлькі І калі вось мы кажам, што дзе асноўныя мадэлі ідэнтычнасці, так, национально-романтычная и советская, зразумела, что их вельми просто зрабіць плюсами и, скажем, у модерновых грамациях это было бы цалком слушно, потому что обедве гэтые модели, что э, национально-романтычная, что советская, это продукты эпохи модерна. Але зараз мы хочам не хочам все равно живем у постмодернистской э, эпохи, и у меня есть такое такая думка якую я уже думаю давно я ўсё ў тэкст не вылілася беларусы ось по своему складу хутчэй постмадэрністкія постмадэрністкая нацыя і таму э, не злажылася у нас большага і э, стварыць мадэрновую нацыю і ось калі там э, Філіп казаў про локальную ідэнтычнасць Ну старонку я зараз нешта вось так вось сходу не не скажу гэта вельмі трапна мне падаецца узрастанне вось гэтай лакальнай гарызантальнай ідэнтычнасці якая супярэчыць мадэлям мадэрным тым мадэлям якія прадугледжваюць падпарадкаванне вялікаму наратыву і там насамрэч не так прынцыпіяльна гэта будзе рамантычны наратыў ці савецкі ён усё роўна агрэсіўны ён усё роўна прадугледжвае падпарадкаванне яму А вось тое што мы бачым на прыкладзе беларускай сярэдзіны так что у геапалітычным развароце что у палітычным так тому что ўсё роўна двадцаты год паказаў что это была не столькі палітычная рэвалюцыя колькі грамадзянская так і ў ідэнтычнасным так той же самы бчб сцяг у двадцатым годзе гэта было ён э, ішоў фактычна без прывязкі да беларускай мовы гэта э, сімвал пратэсту і падагульняючы я б хацеў э, сказаць што ну хутчэй такое узняць пытанне можа мы не заўважаем не надаем той патрэбнай увагі, менавіта трэцяму праекту так праекту нейтралітэту пра геапалітычнага нейтралітэту так праекту выбудовы грамадзянскай нацыі замест э, класічнай так і э, нейкага нова кшталту постмадэрніскай ідэнтычнасці мне падаецца што збольшага ось гэта ўсё э, вельмі так э, эурыстычна будзе разглядаць у адным рэчышчы ось э, паміж у ці па-за межамі класічных бінарных апазіцый паміж усходам і захадам нацыянальным савецкім і гэтак далей і так далей і так далей так Дякую вялікі геннадзь добра перайдзем да пытанняў з э, чату э, першае пытанне Філіп чаму на ваш погляд у вас больш песімізму адносна падтрымкі беларусамі вайны вашыя вынікі крыху не супадаюць з вынікамі вашых калег напрыклад Андрэя вардамацкага Калі ласка. Дякую за пытанне. Там, был быў ужо артыкул на гэты тэмат яго юры дракахрус напісаў вось таким клікбейтным загалоўкам беканаў супраць стапені ці нешта такое <laughs> чаму яны не су, не супадаюць у нас на самой справе на як там у Андрей петровича я не помню тому что ён на жаль не выкладае амаль свои свае справаздачы у публічны доступ э, адшукаць там нешта даволі цяжка э, як у яго было сфармулявана але мне падаецца что падобна на тое як было ў рыгора стапені ў чатам хаус э, вось змянілася і у рыгора астапені было стаўленне да вайску вайсковых дзеянняў рассіі в украіне Як вы ставитесь до войск... как, как вы относитесь к военным к военным действиям э, России в Украине? Хиба так там было сформулировано. У меня было у бегучей, э, бегучей ситуации, який бок вы подтрымливаете? Это такое питание, оно сформулировано, но ну, я, я разумею, такий набор слов, выбор слов не, не дуже добрый, вось, э, але, ну, тут так само это техничное ограничение, за каким я сутыкнулся, потому что онлайн-панели ну не, не хацяць закранаць пытанне войны ў ніякім выглядзе вось яны ў гэтым сэнсе да беларусаў даволі падобныя вось беларусы не, не, не дужа хацяць как беларусь кудысьці там утруцілася Вось э, у мяне было пытанне пра які бок вы падтрымліваеце у вайне у рагора было стаўленне да вайсковых дзеянняў Росіі гэта ўсё і ў вардамацкага э, калі мне памяць не заміная таксама э, ну, таксама у прастаўленне не, не выбор там на карысць там Украіны ці Беларусь Вось і у мяне Росію больш падтрымліваюць але моя гіпотэза што гэтая падтрымка улічваючы ўсё тое што мы бачым улічваючы стаўленне да Росіі навогул што на чым яно выкліканае гэтае стаўленне вось я, як я тлумачыў і стаўленне ну як бы механізм гэтага выбара і іншыя апытанні дзе мы бачым што беларусы ўвогуле не хацяць у гэтым усім удзельнічаць Я разумею так што гэта по падтрымка такая на ўзроўні э, дужа цынічна гэта будзе зараз гучаць на жаль э, вось э, я сам так не, не, не думаю але вось гэта падтрымка як бы за футбольную каманду заўзяць Таму што беларусы з вайной на жаль сутак... ну як на жаль беларусы з вайной сутыкаюцца больш у выглядзе такога медыйнага эфе... медыйнага феномена беларусы самі вайну амаль не бачаць Вось і э, за вайной назіраюць праз экраны э, у той ці іншай ступені вось праз контакт з тымі ці іншымі медыя э, праз спажыванне медыя даволі многа можна патлумачыць і вось таксама гэта звязана з ідэнтычнасным выбарам а ідэнтычнасны выбар тлумачыць вось гэтый такія э, трошки э, не ну тут трошки інерцыйны выбар на карысць Росіі і то людзі просто падтрым адказваюць у гэтым пытанні Росія тому что Россию ім просто звыкла падтрымліваць у будь у чым у чым заўгодна так будь то вайна ці будь то футбольны матч ці, ці ўсё ж іншае вось а Украіна гэта даволі незнаёмая для асабліва для значнай часткі беларусаў гэта краіна ну незнаёмая якая адарвалася вот вось гэтага трыадзінства там э, для кагосьці гэта ну, ну, там як здрада нешта незразумелае выглядае і таму э, свядома падтрымліваць украіну гэта таксама трэба трошки больш намагання ў прыкласці трэба трошки больш інфармацыі атрымаць каб разумець что что адбываецца на самой справе Таму что вас дзяржаўныя беларускі нараты у дзяржаўны расійскі наратыў да якога больш доступу зараз у большай часці беларусаў э, ён э, такой інфармацыі не дасць я спадзяюся я патлумачыў а Дякую, дякую за отказ, Филипп. Добро, наступное питання. Филипп, можете ли описать респондентов, которые активно используют как государственные, так и негосударственные медиа? В каждой группе их практически треть. Что это за люди, исходя из представления о том, что белорусы разошлись по своим информационным пузырям? А, ну на самой справе я по социально дэмаграфічным характеристикам, на жаль не откажу, потому что трэба глядеть, э, трэба успамінаць э, Э, вось э, там больше інфармацыі гэта даволі хороший пойнт трэба масіў даных таксама выкласць неяк вось э, забылі мы просто банальна кажучы гэта зрабіць вось трэба выкласть можна будзе паглядзець але а, гэта людзі ну такія якія не з пункту гледжання напрыклад палітычнага гэта такі сярэднячкі гэта не вызначыўшыяся людзі якія на самой справе глядзе і тое і тую інфармацыю спажываюць Я думаю что там значных адрозненняў по сацыяльна-дэмаграфічных таких характарыстыках ад сярэдняга таксама небагата можа яны там трошки менш трошки горш адукаваныя і то я не ўпэўнены цяпер Вось добра дзякуй вялікі а... Э, як стасуюцца адказы свядомых пра талерантнасць да насілля з боку дзяржавы і прыхільнасць да дэмакратыі? бачу бачу так. э, у чаце бачу бачу у чаце так. стасуецца даволі проста вось там трэба глядзець у параўнанні 0 кропка 39 гэта найменшы паказчык з усіх сегментаў усіх астатніх яшчэ вышэй то бок пэўнае пэўнае вось талерантнасць ёсць у гэтага сегмента але яна значна ніж ніжэй чым усіх астатніх а прыхільнасць да дэмакратыі адпаведна самая высокая ў гэтага сегменту чым усіх астатніх гэта такія адносныя лічбы гэта не тое што вось гэты сегмент на 90 99 прыхільнай дэмакратыі але на 039 талерантны да дзяржаўнага гвалту гэта адносныя э, лічбы якія паказваюць даюць магчымасць э, параўнаць менавіта па тым ці іншым фактары сегменты паміж сабой Ну, то бок э, прыхільнасць да дэмакратыі ну, негатыўна звязаная з талерантнасцю да дзяржаўнага гвалту добра дзякуй вялікі а... Еще один вопрос. Делали ли вы анализ тех, кто отказался участвовать в вопросе? Сколько это процентов от тех, кому предлагали ответить на вопросы? Есть ли Так, так, информация так. по демографии Ну, этой части людей? А, По демографии, на жаль, не маем. А, На жаль, на жаль, не. А, У нас есть разумение, сколько а, людей, комп- які у іх completion rate, э, колькі людей, які адсотак людей прайшоў анкету до конца, калі пачаў, гэта і даволі высокі адсотак, э, гэта 88 адсоткаў у мінулым годзе было у мінулым годзе было 84 тыры калі не памяляюся і ў двадцатым годзе было 86 у сярэднім па онлайн-панелі дзесь 8 таксама 87 85 штосьці такое то бок людзі ну там людзі э, э, ну, тыя ты, хто кідаюць гэтае даследаванне яны ну гэта не, не дропаут менавіта не такі значны фактор як фактор того что людзі як мы побачылі эмпірычна калі мы дадалі кнопку пропусціць пытання на пытанне пра э, сцягі то мы побачылі што шмат каму ўсё ж такі страшна адказваць на гэтае пытанне і таму я думаю что у нас скажэнні існуюць пэўныя але яны выкліканы не тым что там людзі не даходзяць до да конца менавіта ў гэтым даследаванні а тым что ну яны там хутчэй адкажуць безопасна неяк не ну бяспечна для сябе скажуць там затрудняюсь ответіць на пытанне пра давер да міліцыі ці нешта такое разумееце восьось і таму мы про фактор страху ну адкрыта кажам что ён уплывае і на жаль мы не можемм вымераць наколькі моцна ён уплывае то так але мы не адмаўляем існавання вось но дропаут менавіта гэта не фактар у гэтым у вось э, я кажу менавіта пра гэтае даследаванне добра дзякую вялікі усім за, за гэтай прэзентацыі нагадваю што 16 16 -га... Э, Чысла у нас будзе прэзентацыя трэцяга беларускага трекера перамен запрашаем вас калі ласка да калі ласка подписывайтесьйся на канал прэс-клуба у Ютубе і чакаем вас э, на новых э, сустрэчах Дякуй